Кошаркарскиот клуб на Универзитетот Гоце Делчев организира кошаркарски камп за момчиња и девојчиња. Репрезентативците на Македонија, Бојан Трајковски, Александар Костовски и Дарко Соколов, заедно со професионалните тренери Тане Спасев и Владимир Мирковски, ќе бидат овде да ги пренесат сите знаења на младите во кошаркарскиот камп во Штип. Кампот е отворен за сите заинтересирани млади од цела Македонија.